Bismillahirrahmanirrahim. Möhtərəm izləyici, Allah sənə bərəkət versin. Biz davam edirik. İkinci tapşırıq. İqra kullə cümlə minəl cüməlil atiyə, thumma qra'ha uxra ba'da təğyir el-munada kəmə huvə muvaddah fi el-misal. Misalda göründüyü kimi çağırılan, müraciət olunan şəxsi kişi və qadın cinsinə dəyiş. Kişidən qadın cinsinə. Və təbii ki, dəyişəndə biz kə, ki dəyişməsini diqqət diqqət etməliyik. Məsələn, Əynə qaləmukə, yə əbi, sənin qələmin hardadır? Qaləmukə, sənin qələmin. Yox, əgər biz qadına müraciət ediriksə, deyirik ki, əynə qaləmuki, yə ummi. Qəribədir burada, kə yazılmayıb, e, ki yazılmayıb, kə yazılıb, görünür, texniki xətadır. Lakin əslində burada ki olmalıdır. Eynə qaləmuki, çünki ummi, ana qadın cinsindədir. Sənin qələmin qadın cinsində qələmu ki olmalıdır. Digər misal, əindəkə səndə qələm ya Muhammed, ey, qələm, ey Məhəmməd səndə qələm varmı? Ey Muhammed səndə qələm varmı? Əindəkə. Amma biz desək ki, indi Əminəyə müraciət eləməliyik. Biz desək ki, ey Əminə, səndə qələm varmı? Biz artıq deyəcəyik ki, əindəki qələmun ya Əminə əindəki qalamun yə əminətu. Əynə beytukə yə ustazi deyəcək ki, ustazəti, müəllim müəlliməm. Olacaq əynə beytuki yə ustazəti. Fikir versəz, kişi cinsində ustaz, qadın cinsində ustazətun oldu. Kişi cinsində mənim müəllimim ustazi, qadın cinsində ustazəti Əhəzə dəftəru ləkə ya Əli. Bu dəftər səninmi ey Əli? Əhəzə dəftəru ləkə ya Əli. İndi bu dəftər səninmi? İndi biz qadına müraciət edəndə ya Fatımə deməliyik. Ləkə olacaq ləki. Məsələn, əhəzə dəftəru ləki ya Fatımə. Əhəzə dəftəru ləki ya Fatımə. Min əynə əntə ya əxi Ya burada ise ya uhti. Min eyne ente ya ahi ey kardeşim sen haradansan. Hardansan. Min eyne ente ya ahi. İndisi demelik ey bacım sen hardansan. Diyecek ki min eyne enti ya uhti. Artık min eyne ente yok. Enti diyecek. Çünkü kadın cinsinde sen olacak enti. Eyne abuke ya Halid. Ey Halid atan hardadır. Eyne abuke ya Halid. Diyecek ki Eyne abuki ya Khadija. Artık Hadice'ye müracaat ederek deyir ki atan hardadır? Senin atan hardadır deyende diyecek ki eyne abu ki. E ente meridun ya hali. Ey dayım sen hastasen mi? E ente. Ama haleti ise hala demektir. Bir deyecek ki e enti meridatun ya haleti. Ey xalam, sən xəstəsənmi? Burada əntə dəyişiləcək əntiyə xalaya müraciət ediləndə. Və həmçinin maridun sözünün axırına tə mərbutə əlavə olunmalıdır. Əənti maridatun ya xaləti. Əynə beytukə ya əmmi. Əynə beytukə yox, bintukə. Qızın hardadır ey əmim? Qızın hardadır ey əmim? Eynə bintuk, bint, qız, bintukə sənin qızın. Amma artıq qadın cinsindən müraciət etsək, bibiyə, əmməti. Olacaq, eynə bintuki, ya əmməti. Sənin qızın hardadır? Ey bibi. Əmmun, əmi, əmmətun, bibi. Ələkə əxun, ya həmidu. Sənin qardaşın varmı, ey Hamid? Ələkə əxun, ya həmid. Ələkə əxun, ya həmid. İndi Suəd qadından soruşuruq. Deyirik ki, ələki əxunyə Suəd. Artıq ləkə yox. Qadın cəsində olacaq ləki. Ələki əxunyə Suəd. Həmçinin məzə indəkə ya əxi. Sən, səndə nə var ey qardaşım? Məzə, nə? İndəkə səndə. İndi səndə nə var ey bacım deyəndə deyəcək ki, deyəcək ki, məzə indəki ya uxti. Ey bacım səndə nə var? Əssəlamu aleykə ya əbi. Salam olsun sənə ey atam. Anama isə deyəndə deyəcək ki, Əssəlamu aleyki ya ummi. Növbəti tapşırıq olduqca faydalı bir tapşırıqdır. Xüsusi diqqət tələb edir. Lakin çətin deyil. Diqqət çətinliyinə görə yox, faydalı olduğuna görə tələb olunur. Ənnis əl-fəilə fi kullin minəl cüməl-ətiyə. Bu cümlələrdə faili qadın cinsinə çevir. Yəni, işi görən kimdirsə, onu qadın cinsinə çevir. Məsələn, Xaracə Muhammedun minəl beyt. Məhəmməd evdən çıxdı. Xaracə. Xaracə Muhammedun Xaracə Muhammedun minəl beyt. Muhammed evdən çıxdı. Evdən çıxdı. Xaracət Əminətu minəl beyt. Artıq Əminə evdən çıxdı deyərkən biz deyəcəyik ki, xaracətdi. Feilin sonuna tə əlavə olunur. Sükunlu tə. Artıq xaraca Muhammed kişi cinsində Məhəmməd xaric oldu, Məhəmməd çıxdı. Amma qadın çıxdı deyəndə biz deyirik ki, xaracət Əminə. Minəl beyt. Zəhəbəl müdərrisu iləl fasl. Müəllim sinifə getdi. İndi isə qadın cinsində müəllimə getdi deməliyik. Olacaq belə. Zəhəbət əl-müdərrisətü iləl-fasıl. Zəhəbə əbi iləl-müstəşfə. Anam xəstəxanaya getdi. Atam getdi. Zəhəbə əbi. İndi isə anam. Zəhəbət ummi iləl müstəşfə. Cələsə talibu fil fasl. Cələsə talibu fil fasl. Olacaq belə qadın cinsində. Cələsət at-talibətu. Mən yəqin ki, burada unutmamışam. Zəhəbə əl-müdərrisu qadın cinsində olacaq. Zəhəbət əl-müdərrisətu. Zəhəbət əl-müdərrisətu. Burada da cələsə ət-talibu fil fasıl, tələbə sinifdə oturdu. Tələbə qız oturdu isə belə olacaq. Cələsət ət-talibətu. Burasını da dəyişməliyik. Tələbə qız. Cələsət ət-talibətu fil fasıl. Xaraca əxi minəl-beyt. Qardaşım evdən çıxdı. Xaracət uxti minəl-beyt. Bacım evdən çıxdı. Bacım evdən çıxdı. Təəmməl məyəli fikir ver. Cələsət at-talibətu olacaq. Cələsəti talibətu. Burada dili rahatlaşdıran, asanlaşdıran bir qayda var. Cələsət at-talibətu deyərkən əlifləmdən əvvəl sukunlu tə gələndə biz həmin sukunu iyə çevirə bilərik ki, dilimiz axarlı olsun, dayanmayaq orada. Məsələn, cələsət at-talibətu. Biz dayanmalıyıq. Lakin dayanmadan keçmək istəyiriksə, deyəcək belə. Cələsəti talibətu. Cələsəti talibətu. Bu sadəcə rahatçılıq üçündür. Birləşdirib oxumaq üçün biz sukun əvəzinə i qoya bilərik. Cələsət at-talibətu yox, cələsəti talibətu. Fikir versəz, ikincidə biz hər iki hissəni birləşdirdik. Hər iki hissəni birləşdirdik. Cələsəti talibətu. Amma i qoymasaq, təni sukunlu oxusaq, biz məcbur dayanmalıyıq. Cələsət at-talibətu deyirik. والحمد لله رب العالمين